ちゃんと一緒に回ります絶妙なゴーゴーうまいプレグラウンドで向こうにある鳥をめがけて打ちます 抜けたナイス <laughs> 目の前にある鳥はあれでしたセカンドマンの鳥を狙って打っていくといいかなと思います でも残ってそう残ってるは残ってるうくない距離ありますこのバンカー 目玉打つの。伸びろ伸びろえそっちに曲がるのうんなんかねフックしたね最後狭くないここ いやほろってる出発おお入ればよかったのに入ればよかったのにな ナイスショーいい音するねうわめっちゃ泥わすごいねナイスショーお広いとこ超泥だけどあのねいい音したよあ惜しい惜しいトップがね浅くなった浅くなったよね、うん